Je suis journaliste, mon homme est juif, un de mes fils gay, un autre un art, et moi, féministe de gauche, fille d'immigrés. Si Obdoré vient aux affaires, notre seul problème sera dans quel wagon nous monterons. Je le sais d'autant plus qu'Obdoré, je la suis depuis des années. Professionnellement, je couvre son ascension. Πάντοτε υπήρχε το εθνικιστικό σημείο σε, μέσα στη, στο μυαλό μου. Πάντοτε μεγαλώσαμε αυτά τα ιδιώδη με το ιδιώδη της πατρίδας. Ε, κάποια στιγμή είδα ότι δεν υπήρχε κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος να βρίσκεται στον εθνικιστικό χώρο που να με καλύπτει. Και ήταν μόνο η Χρυσή Αυγή. Και όλοι προερχόμαστε από κάποιο άλλο κόμμα. Δεν είναι πολύ ελάχιστα ναι, άτομα. Ναι, που... οι περισσότεροι, ναι. Ε, ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή οι περισσότεροι μου φίλοι ε, μένα, είναι αριστεροί. Εγώ πριν ήμουν ψηφοφόρο του ΠΑΣΟ. Μέχρι τον Απρίλιο, πριν πάω, τον αρχές Μαΐου είχα πάει στη Χρυσή Αυγή στον Πειραιά, είδα τρεις ένα παιδιά, νεαρούς, σωστά παιδιά. Λέω, μα τι είναι αυτά που λένε. Εμείς ανάψαμε τη δάδα, σε Λέει, σηκωθείτε όλοι να πούμε τον εθνικό ύμνο. Ανατρίχιασα, έκλεγα. Το λέω, έκλεγα. Οι Έλληνε ήταν λευκοί φίλοι. Τώρα, να μου έρθει εμένα εδώ ο Πακιστανό, ο οτιδήποτε κτλ. Να μου αλλοιώσει το χρώμα μου για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, εάν αντιδρούμε, είμαστε ρατσιστέ. Είμαστε. Μάθαμε για τον κύριο Ρουπακιά ποιος, είναι και τι κάνει μετά τη δολοφονία. Κανεί δεν τον γνώριζε. Το έχω αγοράσει από το Λονδίνο σε γκαλερί. Έχω το original. Δεν σημαίνει τίποτα ότι έχω τον αγώνα του Αυτό για τα κρεματόρια αφορά του Γερμανού. Αν έγινε δεν το κάναμε εμεί. Αν έγινε. Δεν τραβάτε αυτό το πράγμα, δεν τραβάτε. Πάρ' το κινητό, πάρ' το κινητό. Δεν τραβάτε. Συγγνώμη, όχι, όχι.